je teda divnej TikTok. Divnej tik tak, tik tak, divnej ty. Sleduj. Divný. divnej tik tak sleduj ho! <laughs> to ne, kámo, to nemohl být tik tak!